hello and welcome friends alignment in Google sheet अभी हमने गूगल शीट को ओपन किया है और uh, दोनों ही के अलाइनमेंट में कुछ शॉर्टकट कीज यूज होती हैं तो जैसे मान लीजिए कि गूगल शीट है और लिब्रा uh, कैल्क है दोनों ही के अलाइनमेंट में कुछ शॉर्टकट कीज यूज होती हैं तो आज उसी की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये मैंने ओपन किया है लिब्रा कैल्क तो अगर हम कंट्रोल के साथ आर प्रेस करते हैं सिर्फ कंट्रोल आर तो देखिए ये जो है राइट की तरफ अलाइन हो गया है ये जो टेक्स्ट लिखा गया है ये राइट की तरफ अलाइन हो गया पहले आपको सेलेक्ट करना होगा ठीक है अगर मैं कंट्रोल के साथ एल प्रेस करता हूं तो ये लेफ्ट की तरफ चला गया और अगर मैं कंट्रोल के साथ ई e प्रेस कर देता हूं तो ये सेंटर में आ गया अब देखते हैं गूगल शीट में क्या गूगल शीट में ये काम करेगा यहां पर देखिए ये लेफ्ट में अलाइन है टेक्स्ट दिखाई पड़ रहा है अगर हम कंट्रोल के साथ आर प्रेस करते हैं तो ये गायब हो गया ठीक है यहां पर ये शॉर्टकट की नहीं काम कर रही है कंट्रोल जेड प्रेस कर लेते हैं अंडू करने के लिए अब यहां से मैं कंट्रोल शिफ्ट और आर प्रेस करता हूं राइट अलाइन के लिए तो देखिए ये राइट में चला गया अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करता हूं तो ये लेफ्ट की तरफ चला गया और अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट और ई e प्रेस करता हूं तो देख सकते हैं ये सेंटर में चला गया तो दोनों ही के शॉर्टकट की में डिफरेंस है